म अर्चनाले सोधेछु मेरी प्रिय तिमी पनि तिम्रो आधा स्वरूप तिम्रो पिता तिमी भित्र लुप्त छन् र म भित्र पनि मेरी आमा दृश्य अदृश्य अदृश्य दृश्य छिन् ओ यसैले हामी एक भएका छौँ म तिमीमा मेरी आमा खोजिरहला तिमी ममा आफ्नो पिता पाइरहनु अनि हाम्रा सन्तानहरूमा हाम्रो आधा अस्तित्व लुप्त अदृश्य अदृश्य लुप्त हामीले पाइरहनेछौँ किनकि सह अस्तित्वको निरन्तरता अनि यही आधा आधाको सङ्गम नै हाम्रो प्रीत हो यसैले त्यागिदेऊ तिजको प्रचको त्यागिदेऊ सेतो प्रस्तु त्यागिदेऊ मेरो आधा नाम लेख्न त्यागिदेऊ सिन्दुर पोते र त्यागिदेऊ छाउगोठ किनकि जीवनको अस्तित्व प्रिया तिम्रो ऋतु धर्म पाप होइन नत्र भने पुरुषको धारी जुङ्गाउँ 发发。